閉じ込められているお姫様のように僕はただ息を澄んでいた遠い昔に聞いた童話みたいなハッピーエンドはおそらく僕には似合わないだろうな半端な覚悟では何もできないと知りましたなのになぜ諦められないか苦しいです 少しだけ慈悲は施してくれませんか んかここにはいない何かを探しに旅をしたい僕を止めてくれませんか壊れそうな僕を離さないで繋いだ手で温かさを運んで冷たい現実に向かえ泣き出しそうな日々を抱きしめてお互いの温度に頼る いて言葉は、まるで口癖みたくなって。言えない、言わないだから僕はい個だと言って。頭が回らなくて、言葉もちゃんと言えなくなって。部屋に閉じこもっているのは仕方ない。 Engkau